فكره المعهد بالاساس كانت بدات آه، يمكن بعد ما مسؤول توقف شهر او شهرين وكانت الفكره الرئيسيه ان احنا ساعتها قلنا لازم الناس تعرف مين هو بسيوني بعد ما ما مات بحوالي اسبوع او اسبوعين جمعت كل ال materials اللي كانت عندي انا كنت بصور له كل الشغل بتاعه تقريبا فجمعت كل ال materials وعملت له الفيلم ال documentary ده في شهر مارس بدانا آه، نقترح مشروع فينيسيا لان يعني وفي مشروع فينيسيا كان المقترح وقتها ان احنا نعمل retrospective آه، او معرض استعادي لاخر اربع اعمال بالذات في الاوبن سورس والبرفورمانس لبسيوني كونا المجموعه وجمعنا كل ال team قررنا لا من الافضل ان احنا نعرض بسيوني كفنان مش كواحد شهيد او كحد آه، ميت يعني تقسيمه المعرض انها تبقى في معرض استعادي كبير في ضرب خاص بيجمع كل الشغل بتاعه بشكل آه، يمكن اهم شغل عمله اللي تميز بيه سيوني فن الصوت وفن الاداء وفنون التفاعليه الرقميه ومعرض آه، في جزء من مشروع فينيسيا على شاشتين آه، بالاضافه لتسجيلات ثانيه متنوعه خاصه بتسجيلاته في يوم 25 26 بالموبايل بتاعه ده هنا في الجامعه الامريكيه والمعرض الثالث المفروض ان هو معرض برده ارشيفي بيجمع فيه كل المواد التسجيليه اللي هو اتعامل معاها مع الورش التجريبيه اللي عملها خلال الخمس سنين اللي فاتت من 2005 لحد 2010 الفكره في اقامه ثلاث معارض برضو جت من بسيوني نفسه لان بسيوني نفسه متعدد المواهب جدا وطبيعه شغله كانت متنوعه جدا ما بين الفيديو ارت والفيجوال ارت والورش اللي عملها كمناهج تجريبيه في فن الصوت ويمكن هو الوحيد اللي في مصر اللي عمل النوع ده من المناهج التجريبيه كده اما والمواضيع اشتغلت بالشكل ده ومشروع فينيسيا اتعمل هناك بالشكل اللي هو اللي موجود هنا جزء منه 30 يوم جاري في المكان هو عباره عن استخدام لل materials التسجيليه او ال footage التسجيليه من آه، عملين هو عملهم انا بعتبر ال footage بتاعت الثوره او بتاعت الميدان يوم 25 و 26 ال footage دي انا بعتبرها هو كمان performance يعني هو فعلا كان نازل الميدان لابس لبس استخدمه او لبسه في آه، اداء او في معرض او اسمه اسمه النظام متماثل كان في المولويه وكان نازل واخد الكاميرا بتاعته عشان يعمل يعني performance الفوتج دي بالنسبه لي هي مجرد هي هي مش تسجيل للثوره او تسجيل اللي حصل في الميدان على قد ما هو تسجيل لبشوي نفسه ومن هنا جت فكره ان احنا نجمع بين النوعين من الفيديو اللي احنا لقيناهم بشكل آه، تسجيلي على الكمبيوتر بتاعه كنت متوقع الناس هتعامل مع الفوتج دي ازاي لكن في نفس الوقت انا كنت يعني متخيل وكنت حاسس ان قد ال footage دي ممكن تكون قوتها يمكن لان بسيوني نفسه بيصورها وصورها قبل ما يموت كل الناس اللي كانت معاصراه وعاشاه وعايشه معاها بالذات في الوقت ده عارفين قد ايه ال footage دي ممكن تكون مهمه ويمكن يكون بسببها آه ممكن يكون مات او ممكن يكون ضحى بحياته بسبب ال footage دي لما شفت الصور لاول مره تصورته وتخيلته وهو بيصورها وتصورت ان هو اولا بيصور من غير نظاره لابس mask آه بيتحرك بشكل آه يعني من غير نظاره ولابس mask معناه انه مش شايف معناه بيصير بيصير نظره ضعيف جدا من غير نظاره ما بيشوفش فازاي بيتحرك وازاي ازاي بيتحرك وسط الناس وازاي بيجري وازاي بيعمل وهو مش لابس نظاره ومش كده بس ده بيبص في الكاميرا فعلى طول تصورت المشهد في ثانيه كده لما عرفت ان هو مات وهو بي وهو بيصور اول ما روح البيت يوم 25 قعد وعمل caption لل material دي وحط ال text وعمل لها upload على الانترنت يعني في اهتمام في تكاد تكون حياته كلها جوه ال materials دي فكره علاقه ال footage الاصليه بال بال بال بال في الميدان وعلاقتها بال بال اللي حصل ده يعني سنه كامله بينهم ده حصل في يناير 2010 وده يناير 2011 بينهم سنه بالظبط ال footage متسجله بنفس الشخص اتنين من ال performance عكس بعض تماما في بيرفورمانس بيسجل نفسه هو معزول عازل نفسه بالبدله البلاستيك اللي هو لابسها وعازل نفسه كمان بالاوضه البلاستيك وبيجري بيحاول يحسب بشكل ذاتي آه، حسابات للطاقه المهدره دي العكس تماما عمله في الميدان انه نزل بيتعامل بيجري بنفس بنفس الطريقه لكن في نوع من ال positive في بيحاول يكون جزء من الجمع اللي كان موجود بيحاول وده وده كان هدفه اذا الفكره جت من ال material جت من طبيعه او قراءه ال materials بشكل conceptual كلمه 30 يوم لها علاقه بزمن العرض لها علاقه ب 30 يوم المعرض ما كانش الموضوع آه، الكونتكس بتاع علاقته ب 30 سنه او رقم 30 وعلاقته مبارك ونظام مبارك ده كله تم استيعاده بعد كده آه، طبعا الانيشيتيف بتاع المعرض قايم على فكره المتحفي شويه ان في فكره آه، فكره تسجيل متحفي ليه علاقه بتوثيق حتى المواد وتوثيق اللبس والازياء وتوثيق الكتابات اللي هو كان بيتكلم بيها بلسانه كل اعمال الموجوده في المعرض كلها اعمال تسجيليه للبرفورمانس الماده التسجيليه للمشروع وازاي الماده التسجيليه دي بتعرض وجهه نظر بسيوني بشكل او اخر كماده تسجيليه يمكن الشغل الوحيد اللي خرج بره الدايره دي هو الشغل بتاع اسكي المعرض مش بيعرض الاعمال زي ما انتجت بنفس الطريقه اللي تم انتاجها فيها يمكن في اسكي المع... في الافتتاح كان الموضوع مختلف لان البرنامج نفسه كان موجود كنا جايبين لابتوب بتاع بسيوني كنا مشغلين ال file اللي هو شغال بيه بيشتغل بيه الشغل احنا لما جينا فكرنا او انا لما جيت افكر في تقديم الشغل ده او الاعمال دي بالذات اللي هي 30 يوم جري في المكان و ASCII بالذات العاملين دول يمكن عشان فيهم استخدام لل Pure لل open source وتعامل مع برنامج زي برنامج ASCII كلغه ليها علاقه بالبرمجه يمكن المتفرجين بشكل عام ما يعرفوش حاجه عن يعني المعلومات دي بالنسبه لهم معلومات مفقوده تماما حسيت ان من المهم ان يبقى في الدعم ده من المعلومات غير اصلا النص بيشرح آه، فكره العمل وده حاجه انا اللي كاتبها طبيعه عرض النوع ده من المعارض آه، بالذات لما يكون في curating لفنان ساب اعماله وساب تسجيلاته و... ومفروض ان ال curator ده بيحاول يحط نسق او فكره يحاول يجمع من خلالها الشغل ده في نسق واحد يخلي المتفرج يخرج من المعرض فاهم مستوعب آه، الفنان ده كان بيشتغل بانهي لغه وكان بيتعامل مع مع ادواته ازاي وكان بيتحرك في فكره ازاي اعتقد ده موضوع في منتهى الصعوبه خصوصا لما يكون مع واحد زي بسيوني كل شغل مختلف عن التاني يعني فكره التعلم كانت جزء من تصميم المعرض معرض الناس تخش تتعلم منها تقرا تتفاعل لان واحد زي بسيوني كل شغل اللي عمله انا بشوف ان ان ان, إن الطلبه دي او دارسي الفنون دول اكتر فئه آه، محتاجه تتعلم من بسيوني اذا المعرض ده ليه هدف مهم ان هو جزء منه كبير جدا تعليمي اولا جزء منه جدا توثيقي وتجميعي لكل اعمال البسيون اللي كانت متطوره في كل حته الفوتش دي لرجليه بس يعني في اوقات كان بيشغل الكاميرا كان بيصور وفجاه يحصل ضرب مثلا بس الكاميرا شغاله وهو بيجري وهو بيجري جوه جوه الميدان وهو بيجري رجليه باينه في الصوره ورجليه اللي فيها البوت وفيها اللبس الازرق وفيها ال... احيانا وشه كان بيظهر في بعض ال footage برده بس يمكن في الشغل ده ركزت على رجليه الزي نفسه ده بالبوت بال... بالكل موجود في المكان يمكن الموضوع علاقه بالزي اكتر ما علاقه بالميدان فيمكن اخترت عشان كده احط ال... احط الصوره دي لان هي تخلق فكره قريبه من اللي احنا شغالين بيها هنا يمكن تكون تكون نفس الفكره اعاده تقديم مشاريع بسيوني آه زي ما قلت زي ما قلت لك من منظور curatorial الموضوع كان فيه كان منتهى الحساسيه احنا عارفين ان احنا بنعيد تقديم اعمال بسيوني طالما هتعيد اعماله معناه ان انت لازم تعمل تدخل ليه علاقه ب concept وجهه نظرك انت كواحد بتعمل curating لاعمال بسيوني من وجهه نظرك معرفتك بيه ومعرفتك بالطريقه اللي هو شغله ممكن يتقري من خلالها وتحافظ طول الوقت على المسافه اللي بينك ك... بالذات لو انت فنان كمان المسافه اللي بينك كفنان وبين اعماله هو ك... كفنان وده كان اللي انا على قد ما كنت بحاول اعمله قد يكون نجحت او فشلت لكن في الاخر دي كانت وجهه نظري اعتقد ان في شو كتير جدا لبسيوني على فكره ما اتعرضش كتير جدا وتجارب كتير جدا يعني في فيديوهات كنا هنعملها آه ما عرضهاش خالص نهائي ولا احنا شفناها انا انا اكتشفتها بالصدفه على الكمبيوتر بتاعي يعني فيديوهات آه فيديو ارت معموله بالكامل مقفوله ومعمول لها text ومعمول لها subtitle وكل حاجه اعمال صوتيه كتير جدا برده ما اتقفلتش ما كان فاتحها وما اتقفلتش لازم نشكر الجامعه الجامعه الامريكيه بالمبادره اللي هي عملتها بدعم المعرض وارد جدا تعمل معرض تاني لبسيوني آه، مختلف ليه concept مختلف و context مختلف يعني انا بتصوري ان احنا ممكن نعمل معارض آه، نعملها احنا الجاسيون نشتغل احنا ونهديله المعرض ده يبقى اعتقد في كل سنه مهم جدا ان احنا كمجموعه من اصدقائه نعمل له حاجه زي كده